сиз иштеген аппараттардын маанилүү мүнөздөмөсү кубаттуулук экенин билесиз кубаттуулук деп жумуштун ал аяктаган убакытка карата катышына барабар физикалык чоңдук аталат кубаттуулук жумуштун аткарылышынын ылдамдыгын мүнөздөйт кубаттын бирдиги ватт бир секундта бир джоуль жумуш аткарылган кубаттуулук деп кабыл алынат